ليه؟ مواتير قويه جدا وجنه هواء وصوت وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده يا وحده وحده وحده وحده وحده وحده وحده كله اه وعلى فكره بيريحوا بعض ما بتشغلهمش كلهم اه بيريحوا بعض ما بتشغلهمش كلهم قوه المدايه قوه الواحد في الدقيقه قوه الواحد من ده لا كبير قوي 1940 قوته كبيره واحد بس يحط المستشفى اه بس احنا بقى بنشتغل ايه بالتناغم يعني التناول ما بيمسكهمش مع بعض ماشي يا باشا طبعا وحده الكهرباء عندنا كلها اوتوماتيك دي وحده في مطار هنا استاذ عبد البديع تعالى يا محمد محمد محمد محمد صور الجهاز الاول الجهاز بس فيديو بقى ماشي جهاز تحميل اوتوماتيك عنده صوت ماشي اه، جهاز تحميل اوتوماتيك الافلام يعني الفيلم يخش من هنا يطلع من هنا في المراحل الثلاثه طيب. ايوه يطلع جاف تمام طب يطلع بعد قد ايه في يعني باخد حوالي دقيقه ونص دقيقه وكم حاله بتتردد والله ما حالات شغل ضعيفه هو حسب الاخصائيين المغربيين آه. وعلى فكره يا استاذ محمد اول آه. عياده جالها آه. جهاز تحميض اوتوماتيك على مستوى محافظه كفر الشيخ كانت الحموم مبرد جايه مع الفرش بتاعها برطيم عملت عملت آه... بتاع تحميض آه، زي حوض اللي البدايه زمان بتاع الهيب انا مش عاوز اقول حاجه يعني هو اكتر من كده ما نقولش عياده الحمول يعني اول عياده في كفر الشيخ جالها اقسم بالله اللي هو بتاع تحميض اوتوماتيك تمام انما هم كلهم جالهم دلوقتي بس احنا اللي جايين الاول بادئين بيه وفجاه بقى دلوقتي تعالى بقى نطلع ولا تعالى السلام عليكم ان شاء الله الله اتفضل ما شاء الله اتفضل اتفضل جهاز موجود في اي حته جميل جميل عم علي حاج انوار سمع كلمه حاج انوار دي حزب الوفد ويسلم عليه جميل جميل سجل حته حزب الوفد دي يا محمد معارضه لما المعارضه مش هتلنك يبقى ايه؟ لا لا لا شادلك لا طبعا آه. شادلك أيوة. انت هي لا اختنا هي اختنا ان شاء الله هي اختنا مش معارضه لا احنا مش معارضه احنا آه. بس راجع معانا في الجهاز انت مش محتاج حد يراقب الشيء كله هنا هو ان شاء الله في خطه كوادر بقى في خطه يعني قريبه ان كل شيء يبقى هنا يا محمد صور الناس ده مش دكتور عبد الله عشان انا إيه؟ باخده منك إيه؟ مدير عيادات المحافظه عشان وانا باخد الصور منك يا عم على مستوى المحافظه